hablando de, materias primas, pero sobre todo a este punto de, energía, me interesaría saber un poco eh, cómo habéis, eh, cómo valoráis eh, el resultado del G20 y también de la reunión de Glasgow sobre el, el, tema de, vamos, del ambiente y, entonces un cambio también en, la, energía, en, el tipo de energía, ¿no? ¿Cómo lo valoráis? Eh, yo creo que al final el COVID, la, pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar esa tendencia que ya estaba ahí, que era cómo íbamos a, resolver y, buscar soluciones para el reto del cambio eh, climático, que tiene muchas implicaciones, como estamos empezando a ver en cuanto a, las... Eh, consecuencias que podemos ver hasta que se desarrollen las tecnologías necesarias ¿no? en torno a la acumulación de electricidad, eh, en que vamos a ver oscilaciones en los precios de la electricidad. ¿no? Yo creo que esta es la primera crisis energética y pueden venir más ¿no? en los próximos años hasta que realmente tengamos pues ese, mix energético ¿no? Eh, con esa tecnología, como te señalaba, ¿no? de acumulación de eh, electricidad. Pero por otro lado también es muy importante eh, ese reto porque estamos empezando a ver las consecuencias en la producción de materias primas básicas como es la alimentación, con impacto muy negativo y cómo eso está presionando también al alza los precios de, alimentos básicos de la cesta de la compra con las implicaciones que eso tiene no solamente en términos de generación de inflación, sino que erosiona el crecimiento de, esa clase media que empezaba a generarse en las economías emergentes, ¿no? Con lo cual es verdad que esto ha venido para quedarse, pero es cierto que hay que movilizar un montón de, una gran, gran cantidad de, inversión, ¿no? Se calcula en un informe que ha hecho Boston Consulting que estamos hablando de 100 billones de, dólares, En los próximos años y es verdad que los planes de recuperación van por esa línea, pero es cierto que la cantidad que se va a movilizar en los planes de recuperación, ya sea el Next Generation o el que se ha aprobado recientemente en Estados Unidos, pues las cantidades que se están eh, poniendo sobre la mesa son muy reducidas, con lo cual aquí el papel de la iniciativa privada ¿no? y de la inversión privada va a ser absolutamente clave, ¿no? Y también en este sentido va a ser muy importante el marco regulatorio que creen los gobiernos ¿no? para crear realmente incentivos positivos ¿no? que favorezcan esos fondos hacia esa eh, necesidad que tenemos por delante ¿no? de hacer un mundo más sostenible.